Hem d'agafar un vol, i només el camí ja mos desconcerta. Arribam a l'aeroport i comença a estruir de maletes. Passant per files que serpentegen per arribar a facturació. Una pantalla borrosa mos indica l'embarcament cintes interminables mos condueixen a sa porta. Comença sa taquicàrdia. Anuncien es vol i sentim que tremolam. Suam quan veiem que tothom embarca. Arriba el nostre torn. Mos marejam. No, aquest pic tampoc agafarem l'avió. Primer de tot vaig començar, que jo recordi, la pintura farà 10 anys, estar un poc nerviosa, quan t'agafava un vol, quan ja sabia que anava a volar. Doncs nerviosisme sí normal que ho podia controlar, després ja, va, ja vaig veure que, que no, que no se podia controlar i tal, fins que he arribat ara eh, a medicar-me per poder volar. Prenc unes pastilles que són per relaxar-me, en teoria són elevades, que en teoria m'hauria de quedar més tranquil·la i tal. Sí és vera que m'he quedat més tranquil·la, però no me lleva tot el nerviosisme que dut damunt. I sense elles ara no vol. Com na Carlota, un de cada tres passatgers té por de volar. Els símptomes apareixen molt abans d'agafar l'avió. Bé, durant una setmana ja som-hi. No m'agrada que m'aixerrin, sobretot quan he d'anar a agafar el vol. Comença a suar, eh, posar-me nerviosa, eh, no ho sé. El que me fa més por a l'hora d'agafar un avió és l'airament i sí que m'ha fix molt durant tot el vol el que fan les hostesses. Si s'asseuen, ja dic, Carlota, a ferrar fort. I, per exemple, l'avió em fa així, jo faig així. Mm, fren. Penses en tot, notícies que has llegit, notícies que has vist, tot això jo me resulta, per exemple, si hi ha es vol d'Espaner, que va ser tant, ho té molt present. És una de les pitjors catàstrofes aeronàutiques de la història d'Espanya. Només 28 persones de les 175 que viatjaven dins l'aparell han sobreviscut. Catàstrofes aèries com aquesta empitjoren, si és possible, el sentiment d'ànsia que pateixen els aerofòbics. I per molt que el 2014 pareixi un any negre per sediació amb la caiguda de quatre aeronaus comercials, la veritat és que l'avió segueix sent el mitjà de transport més segur. Només se registra un accident important per cada 2 milions i mig de desplaçaments. Jo sé que és un mitjà segur, no? Realment, és vera que hi ha molt de vols en els dies, això ho té molt clar, però supos que per una vegada que li passa alguna cosa a l'avió, com mor tanta gent, un avió es pujar-te i ja veurem què passa. I realment és això també, no? Es poden no poder fer res i la meva por és visquent a una illa, amb gent que mos encanta, mos agrada viatjar, la meva parella, els meus amics i tal, que arriba un moment que digui eh, mm, no, no venc. Me passen els 70 anys, mira, però avui en dia tenint un fill ganes de conèixer... Na Carlota ha dit basta. L'acompanyem fins en el servei d'atenció psicològica de la Universitat de les Illes Balears el 50% de la població no li fa massa gràcia volar, però quan ja és una fòbia és que és un temor molt intens i que a més interfereix en la teva vida quotidiana. Per pal·liar aquests símptomes, fa més de 15 anys que el Departament de Psicologia va crear un tractament pioner, SCAFT, un programa de tractament de la por de volar assistit per ordinador. El que fa és permetre que la persona que té por vagi afrontant cada una de les situacions que li fan por de forma progressiva. El que hem desenvolupat és un procediment assistit per ordenador, en aquest cas, que ens permet fer això les vegades que faci falta, ehm, en la tranquil·litat que faci falta, en les repeticions que calguin, per realment habituar, per realment avasar-se en aquesta, en aquesta por i que la por desaparegui el primer que fem és eh, un qüestionari. Són diverses situacions que tenen a veure amb el procés de vol i la persona pues, va contestant eh, amb una escala de 1 a 9, en funció del malestar que li genera. 9 és el màxim, no? En funció de la resposta de la prova, s'ordenen de menor major malestar. I llavors començam el procés terapèutic. La persona afronta aquella situació, la veu, imagina que està fent allò que fou i sent, mm, i hem acabat puntua el seu nivell de malestar. Tenim una seqüència de preparatius, una seqüència d'embarcament, una seqüència d'enlairament, una seqüència de vol, una d'aterratge i una que és una mica especial, que té a veure amb accidents eh, aeronàutics. Va repetint les seqüències fins que el seu malestar ha davallat del tot i això vol dir que s'ha habituat en aquesta seqüència i que es, dia que, que s'apulli dins l'avió doncs no tindràs malestar que tenia quan va començar. Estan xerrant d'entre 4 i 8 sessions de tractament d'una hora de durada, a vegades són una miqueta més curta, a vegades has d'endegar un pelet més, i amb aquest temps, eh, en dues sessions per setmana, sabem que els resultats estan sobre el 70-80% d'èxit. Unes 800 persones han superat serafòbia gràcies a Nescart, de manera presencial o online.